उज्जैन के सिविल अस्पताल में जिस डॉक्टर राजू निदारिया को नर्स के साथ अश्लील हरकतें करते हुए वीडियो में पकड़ा गया उसके बारे में कई अन्य जानकारियां भी सामने आई हैं जो चौंकाने वाली हैं मसलन अस्पताल में उसके और नर्स के काफ़ी चर्चे थे और कई लोग इस फिराक में थे कि किसी दिन इनका वीडियो बनाया जाए यह भी पता चला है कि नर्स द्वारा अपने पति से तलाक लेने की कार्रवाई की जा रही है और पति से उसकी इसी असहमति का फ़ायदा डॉक्टर राजू निदारिया द्वारा उठाया गया था पता यह भी चला है कि उज्जैन के कलेक्टर द्वारा फिलहाल राजू निदारिया को निलंबित कर दिया गया है लेकिन अब यह भी तैयारी चल रही है कि उसे जांच के पश्चात पूरी तरह से सेवा मुक्त कर दिया जाए